السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم ويانا ثغرة قوية كلش طبعا ثغرة الدنانير شباب مثل ما تشوفون تلاحظون امامكم آه انا هسه حاليا ربحت 800 دينار عن طريق آه بطاقتي يا نصيب شباب لاحظوا هاي الطريقة طريقة آه، لازم تكون عندك آه خمس دنانير على الاقل شباب آه، بس راح احضركم لكم عمود تأكدون من من العمل آه، بتوعي الدخول راح لكم شلون مثل ما تشوفون الدنانير عندي صارت 833 بعد ما كانت 33 آه، فقط شباب الآن آه، نبدأ من جديد إن شاء الله وأشوفكم الطريقة نغلق هاكا ثواني نغلقها نفتح session جديد نفعل ال break شباب أول شي نفعل ال break ونسوي ريفريش للمزرعة شباب بس انتظر المزرعة ما تفتح وارجع ان شاء الله شباب المزرعة فتحت فعددنا البريم ندوس execute edit response imf داتا شباب مثل ما تشوفون هسه طبعا انا عندي 833 نسويها number نسويها رقم كبير اشيل ال break. execute ارجع على ملف ال refresh ناخذه نحطه نفتح session جديد فعل ال break شباب نحرك اي شيء شباب بس ارد على التلفون وارجع ان شاء الله طبعا رجعت ارفع له ال break. بعد ما حركت اي شيء بالمزرعة نزلوا جو شباب نحذف قطعتين ارض حذفنا قطعتين ارض نرجع لبرنامج شامس شيل ال break. execute نرجع ثاني لقيته اوين تبغى يفتح نسوي له ام ايوه شباب هاي الكلمة راح نغير اي هاي الكلمة الى هاي الكلمة شباب شباب كلمة سكريت سويتها كوبي نمسحها هنا ونجي على على ثاني قطعة أرض حرفناها نسويها سترينج شباب بس أدخل ادخل الكود السر وارجع لكم ان شاء الله شباب رجعت بعد ما دخلت الكود آه، السحري نفتح سيزون جديد نجي على ميتاوي الدخول على الاي كيو شباب ننسخ الاي كيو كوبي واحد شباب نجي هنايا بنيجي اشيل اثنين حط واحد نضغط اكسكيوت ان شاء الله راح نشوف ما تشوفون شباب راح ارجع لكم خلي هسه كملنا شباب راح نجي على طب يا نصيب نفتح بطاقة يا نصيب شباب راح ندوس العب مقابل خمس دنانير مسح الكل مثل شباب واحد خمسين دينار آه، خمسين سماد حدث مع شباب عفوا على الجاتوي زيد واحد جاتوي سكيوت نجد واحد شو شباب يصير على على هالحالة بالضبط ننتهي بعد نمسح الكل شباب ما ربحت شي راح ارجع 12 اكسكيوت تمام عشان والله قلت ما سجل الفيديو الا اشوفكم الربح بالدنانير شوف مثل ما تشوفون 3500 آه، تشغيل تلقائي نكرر العملية شباب طبعا آه، أنا ربحت عندما وصلت طبعا جيت أواي تقريبا 114 آه، يعني 114 شباب هذا الحد أنا وصلته ما أتذكر بالضبط بس هو موجود بداية الفيديو تقدر تشوفوه هاي خمسين شباب خمسين ده آه، السقاية آه، الخارق وهكذا شباب شباب آه، راح <coughs> اضع لكم الكود طبعا تحت الفيديو هذا الكود ان شاء الله وكل ما مطلوب منكم شباب الضغط على على اشتراك في القناة وتحياتي لكم شباب ومشاركة الفيديو في أمان الله توفقكم إن شاء الله